Ho'p, sizlar bilan endi Xudo xolisi sahar sozlik loyihamizning ikkinchi qismi, ya'ni o'tgan safargi qismda men bu maktabga taxminiy olib kelib olganda, hali to'liq olib kelganimiz yo'q. Taxminiy bu hammasi. Xolis to'lig'ini ham to'g'rilab olamiz. To'lig'ini olib kelib olishimiz uchun men bu yo'lni manimcha o'lchab olishimiz kerak bo'lishi kerak. O'lchash qulay bo'lgan narsalarni manimcha mana shu bo'lishi kerak deb hisoblayman, yana bilmadim. <coughs> maktabga birga mingga olib kelib olamiz, Xudo xolisi. Hmm, hozir sizlar bilan mana kartani qanaqa qilib ishlatsa bo'lishini tushuntirib o'tib ketaman to'g'risiligi ho'p bu kartani ishlatish uchun mana eh, aralashtirish usullari bor nima deydi mana bunaqa deb turadi sloylarda tepa tepasida aralashtirish turlari bor mana har xil turlari bor mana masalan darkin bor eh, sizlarda agar ruscha bo'lsa yozilish eh, yozilish faqat boshqacha bo'lishi mumkin но qiladigan vazifasi bir xil hop o'ziga eng kerakli, eng yoqqani misol e, eng yoqqaniga to'g'irlab olishinglar kerak bo'ladi mana. Man xatlarga to'g'irlayman va opacity kamaytiraman. Qanchagadir misol 50% ga yo'q. 55% degan mana 60% degan to'g'irlab olaman mana. ho'p to'g'irlab oldim. Taxminan mana mana bunaqa narsa hosil bo'ldi menda. ho'p keyingi qiladigan ishim ramsloyni yana bitta kopiya qilish. Э, faqat namsloy birinchi to'g'ri joylashtirib olgan bo'lishim kerak Xo'p, mana bu asosiy katta kartelani e, boshida qirib qo'ymay turinglar crop qilmang ya'ni o'sha joyiga kattalashtirib qo'yinglar lekin crop qilmay turinglar crop qiladigan bo'lsanglar endi agar kompyuterlarni kuchi yetadigan bo'lsa albatta birinchi kichkinaroq olasizlar e, o'zini misol unaqa bahaybat darajasida bo'lib ketishi kerak emas e, keyin ani <coughs> o'ta esidan chiqib qoldi global plan global mapperda sizlarda mana bu kartani cho'zib yuborar ekan shunga ham e'tibor berasizlar global mapperda ko'tganimda bo'lsa masalan skrinshot yon tomonidan qisqartirish kerak bo'lar ekan ancha kartani uni qanaqa qilib qisqartirsanglar bo'ladi hozir buni ham tushuntirib o'tib ketaman misol global mapperda olingan kartani olib kelasizlar olib kirasizlar ancha tashlaysizlar hozir ochib bu ham ancha katta megabayt bo'ldi 760 megabayt bo'ldi hali mana bunaqa fotokorreksiya qilmagan svetokorreksiya qilinmagan hech narsa qilinmagan shundoq e, skrinshot <coughs> xo'sh hozir mana ochildi misol mana bu e, sizlar orientir oladigan joylar bo'ladi baribir misol manda mana orientir oladigan joy mana bu e, hudud bo'ldi ya'ni qing'irqish joy bor ekan aytdi katta bosh qismidan orientir oldim buni qanaqa qildim misol mana shu joyni ochib oldim kartada ko'rayotganinglardeki xuddi shu joy yaqinlashtirdim qanaqadir e, miqdorda mana va print screen qildim print screen qilib turib kerakli joyini oldim agar sizlarda bunaqa qilish imkoni yo'q bo'lsa misol to'liq ekranni ham print screen qilsanglar bo'ladi man bu print screen uchun screenshotlarni qilish uchun man CloudShot degan e, dasturdan foydalanaman ho'p CloudShotda mana bunaqa kerakli regionlarni kosa bo'ladi ho'p mana shunaqa qilib kerakli regionni oldim photoshopga tashladim buni mana shu joyiga kattalashtirdim keyin buni kattaroq oldim opasidisini kamaytirdim keyin shu joyiga aniq olib kelgandan keyin aniq olib kelganimga ishonchim komil bo'lgandan keyin mana ko'ryapsizlar mana bu bo'lishi kerak bo'lgan narsa mana bu chiqib yotibdi ho'p tagiga sloyni belgilab mana qulupchasini ochdim qulupchasini ochib turib ctrl t e, klavishasini bosgan holatda mana bu e, gizmoni chiqarib oldim va e, yoniga qisqartirdim yoniga qisqartirayotgan paytimda misol manda Photoshop CS 2019 hozir ishlatayotganim 2018dan 2019dan уже avtomatik tarzda tomon darrov o'zgartiradi lekin amir bosib qo'yish kerak desam mana bosib qo'ysanglar уже faqat bitta tomondan surilinadi yoki shiftni bossanglar bo'ladi man shiftni bosib suraman mana o'sha kerakli miqdorgacha qisqartiraman misol joyini hozir yaqinlashtirib ko'ramiz faqat mana tepa tomonlari e, maksimal darajada qilsin keng keng bo'lib tursin e, yon tomonni o'zidan qisqartiringlar agar ikkita tomonga barobar ta'sir qilmoqchi bo'lsanglar alti bossanglar bo'ladi olaylikki e, rasm fayl yetti yuz megabayt buni o'zini ishlatish o'zi ham bo'lmayapti mana olti yarim gigabayt hozir harddan joy olyapti hop o'shanga joyini to'liq qo'ygan bo'lsa photoshop noto'g'ri ishlashi mumkin hop rasmlarni mayda mayda bo'lagi bo'lib turib hard diskka saqlab turadi hop control transform turib marketga qaytaramiz silk bilan bor bosorib alt bilan silk bosib olaman o'shanga yarasha menyu chiqib qolyapti qilib shunaqa qilib umumiy anaqada shunaqa qilib qisqartira olasizlar hozirgacha hozir kompyuter qotyapti o'shanga to'g'risini aytsam buni oxirigacha ko'rsatib bermayman bo'ldi ho'p bu yoqda endi qiladigan ishimiz avtokad dasturini ochib faylimizni shu boshida aytib o'tgandekdek bir yigirmaga to'qson planshetga joylanyapti hop mana bitta asosiy yo'l o'tgan Ko'rishingiz mumkin asosiy yo'lni endi nechi metr olganini bilmayman buni hop hozir gruppani ochib yoraman. Biz hozir mana bu hammasini alohida alohida uslubga olib olishimiz kerak bo'ladi agar 3 ds bo'ladigan bo'lsa bizga 3 ds kerak emas faqat chizma holatini o'zini olamiz bu yerda 3 ds chunki bizga faqat xalaqit beradi mana bu o'tovlanlar ham kerak yo'q umuman faqat mana bu xatlar kerak bizga zelenniki nimaniki ну bular ham bunaqa juda katta rol o'ynaymiz hop osishi katta yo'lda o'chirib tashlayman umuman umumanga mana chunki taxminan chizilgan narsa ham o'zida bor xatlarni ham o'chirib tashlayman hozir uylarni ham alohida alohida qilib olamiz hozir xolis birinchi yo'lini olamiz undan keyin uylarni alohida olamiz shu bilan xolisi biz qilmoqchi bo'lgan ishimiz o'zini nihoyasiga yetgan bo'ladi jamla yoqtirdim adalmas ekan yaxshi farqlarni alohida qilib oldik avtokatda agar bilsangiz se ni bossanglar selektiv degan narsa chiqadi mana ikkinchisi select similar bitta bosamiz hamma xatchlarni belgilab beradi hop hozir sal qotyapti chunki xatchlar ko'p bu yoqda ham boshqa elementlar ham bor edi mana hammasini o'chirib tashladi xatchni bizga xatch hozir kerak emas o'zimiz chizamiz hop mana buni ham seni bosib turib select similar bosib o'chirib olmoqchi edim lekin e, o'xshamadi chunki u e, alohida chizilinmagan ekan qo'lda o'chirib chiqamiz oxirgi e, buyruqni agar avtokadda o'rganayotganlar bo'lsa probel komandasi takrorlaydi misol oxirgi marta man o'chirgan bo'lganim uchun faqat o'chirish buyrug'i amalga oshyapti home. O'quvchilarni o'qishimiz bo'lganda mana holatga keldik. Kerak emas narsalarni faqat xo'sh. Shuni kechagina Endi ham bu enne amba utolanariamo cittadini iziga bular kerak emas ja biz photoshopda qilib qilishni ko'rsataman hop fayllarni ham bo'lib xohlasa kesib beraman hali ochib ko'rmaganlarim bor edi png tris degan agar qo'yman desalar u albatta qo'yman desalar yana o'zida biladi tanqid modellayam bor ekan biriktiryapmiz Sachen o'tirkatyapmiz probkangadagi toza holatga olib kelib oldik mana yo'lda ofset tuzuvlari ham boshqalari ham yo'q hop buni ham sizga kerak yo'q hozir mana qilib olamiz mana taxminan mana shunaqa holat turgan bo'lishi kerak atrofida bo'shliq bo'lishi kerak chunki to'ldiradigan jadvalimiz bor katta qanaqa qilib buni hisob kitobini qilingani hammasini jadvalda to'ldirib yozishimiz kerak ekan ho'p endi hozir bo'lmasa yo'lni o'zini olamiz alohida ajratib olamiz yo'lni o'zini ajrata olish uchun powerlinedan foydalanaman bosqichlarni ko'rsatadigan bo'lsak powerlineni bosib turib mana buyoqdan boshlab olib ketamiz ho'p faqat namini oddiy chizuv baylayerga o'tkazib olaylik namini ham baylayer qilib qo'yaveraylik и rangini qizil qilib olamiz katta qilinayotganini aniq bila olishimiz uchun hozir asosiy katta yo'lni bunday aylantirib olib chiqamiz hammasini keyin keyingi qatorga o'tib xudo xohlasa keyingi qatorlarni ko'rsatib ketaman mana burchaklarida misol mana bu aylanalar bor aylanalarni qanaqa qilib chiqarsa bo'ladi a bilan e, hozir mana b polyline chizgan paytinglarda mana boshida faqat tekis mana chizuvlar chizadi a bilan bosib keyingisini misol mana burchagini olib kelib ko'rsatib yuborsanglar bo'ladi mana ya'ni agar tekis o'sha qonun qoidasi bo'yicha chizilingan e, aylana bo'ladigan bo'lsa misol a mana ham kecha kelyapti arka arka bo'lganligi uchun agar arkadan boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa misol yana qaytadan to'g'ri chizuv chizishim kerak bo'lsa l probel a probel l probel ani bosamiz hamki olib kelamiz lni bosamiz yana joyiga qaytarib yana a ekan hop bu yoqdan lni bosib joyiga qaytaryapman keyin yana qaytadan ani bosib davom ettirib ketyapman sababi hozir bu yerda mana уже e, aylni aniq aylanaga o'xshamayapti mana bu to'xtagan ekan mana bitta aylana bu yoqda to'xtagan ekan keyingi aylanamiz manimcha oh ketgan ekan bu mana bunaqa katta aylana bo'ladigan bo'lsa lni bitta bosib yuboramizda yana ani bosib hop bitta markazni ko'rsatib olamiz hop bu yoqda aylana emas уже sni bosamiz и taxminiy markazni misol mana bu aylanani bu aylanani markazini topib olishimiz kerak mana bu yerda qo'shimcha chiziq bor ekan и mana сол ananiki topib keldim chegarasigacha ho'p bu mas joyi qiyshuv ketdi bizada hozir bu joyni tashib ketaveraman trimni bosaman mas joyini o'chirib yuboraman bizga kerak emas bu joy buni jami mana bu yerda yuborsa bo'ladi join komandasi yordamida hop re ani bosadigan bo'lsanglar hamma tizmalarni bitta e, regeneratsiya qilib beradi ya'ni ko'rinishini e, qaytadan to'g'irlab beradi hop hozir men qotyapti photoshop manimcha ishlayotgani yurishi kerak chunki hech narsa ishlamayotgani yo'q sini bundoq turgay qisma sonra, hop mana buni oddiy chiziqqa aylantirib oldim bularni mana e, misol bo'lak bo'lak bo'layotgan narsani bitta qilib qo'ysa bo'ladi join komandasi yordamida j probel bo'ldi bular hammasi yana o'sha bitta xil chiziqqa keldi hop ham keyingisini tanlayman jni bosib ular ketaveraman agar ulanmayotgan bo'lsa c probel orasiga ochuv ochuv joyi yopib yuborishimiz kerak yoki ikkalovini tanlab turib jni bosadigan bo'lsa hop bab ulanmadi hop o'chirib yuborishdan oldin o'zi faqat joylari bilinib qolyapti f r 0, fr0 и демоны. c mana ikkala ulandi grafenadagi hop join Yo'q, ketaveradi endi bitta parallayni qoladigan bo'lsangiz yo ketaveradi hammasi hop faqat yana rangini qizil qilib kerak edi, esimdan chiqyapti bundan keyingisi ulanadigan bo'lsa rangi o'zgarib qolish ehtimoli bor hopida bo'lmas ekan Xo'p. fm ishlamayapti o'tdi mana paytda o'lcha ham burchagini misol besh ekan mana buni o'chiraveramiz. yuboramiz f r besh deymiz mana buni ikkalovini ulab olsak bo'ladi shunda bu yoq tomonni ham o'chirib yuboramiz f ikkalovini ulab qo'yaveramiz hop Ctrl Z ishtovning holatdan balkim joyim bilan ulab ko'rsak ishlab qolar agar ishlamasa o'sha s komandadan yana foydalanishimizga to'g'ri keladi hop join join hop ishlamayapti hop Oh. radius va markaziga salkam point qo'yib kerak aynan markaziy point qo'yish adashmasam mana bu oldi mana siz bitta bosib tanlab bosadigan bo'lsangiz istagan aynan markazini to'g'irlab topib beradi. sini bosamiz va shu joyga yana qaytadan chizib qo'yamiz mana bunaqa Shinoni joyiga qo'yamiz hozir. Va olamiz. Primarantdan Sasını çötəsimiz. Join. Join. OF. Tamamını birlashtirib oldik Join istəməyən joylarda F. F istəsi, join istəsi, join öz. Hop. Ha, yopamiz yapamız. Yeməyən join yapamız. mana yaklaşık bitta shakl bo'ldi Hop, hozir xuddi mana shu e, ketma ketlikni ham ichkarilarini ham hammasini e, chizib bitta xat qilib chiqilinadi masalan mana bu yerdan bosilgan bo'lsam işte mana hop mana bu qilinmadi fr nol mana bu ikkalovini ulaverib bizga yaxshi hop ulabilmayapmanmi fr besh ya'ni 5 metr olingan ekan hop ikkalovini ham olmayapmiz ho'p buni ham markazini topib qolamiz markazini topish uchun markazni topish e, buyrug'ini bosaman ha bitta bosib olaman bosgandim ho'p buni mana <clears throat> mana shu chekkasidan istalgan bitta nuqtaga qo'yadigan bo'lsanglar o'zi ulab beradi ho'p f bu bilan solamini hop ulab olmayaptimi x x bosib turib mana bitta to'g'ri olamiz trim bosamiz orchasini olib tashlaymiz bu yoqdan Xo'p, bu yoq tomonda mana bu aylana bor ekan. Joyini bosib bosib qaram, bu yerda ulandi Demani. mana. E. Endi bularni ikkalovini ulab olamiz. Ulandi F F plus mana aylana bo'ldi. Sizlarning vaqtingizni olmaslik uchun hozir hammasini o'zim chiqaman ko'rsatmasam sizlarga <coughs> chunki ko'p vaqt olib qo'yishi mumkin qo'l mehnati bo'lganligi avtomatlashadigan joyda xudo xohlasa yana davom ettiramiz videoni hozir e, ish jarayonida yana bitta narsa esimga tushib qoldi misol mana bularni bo'lak bo'lak bo'layotgan joylarini hammasini belgilab olib turib belgilab olamiz avtokad yangi versiyalarida bitta anaqa e, narsa bor uch burchak to'rt burchak и dumaloq shularni bitta bosadigan bo'lsangiz mana bunaqa menyu chiqadi izolate objects bosasizlar bosgan paytingizda hamma obyektni o'zini alohida qilib oberatchiligi endi sizlarda bitta e, juda kuchli qurol bor qo'linglarda do probel ikki marta bosadigan bo'lsanglar mana e, bunaqa narsa chiqadi sizlarda hop doni o'zi bosgan paytingizda bunaqa menyu chiqadi boundary creation ikki point bosasizlar mana bitta bosib yuborasizlar probelni bitta bosib yuborasizlar o'shani sizlarda hamda yaxlit qilib beradi hop endi e, object isolation bosib qo'yasizlar misollarni ham xuddi shu ishda qilib obzaga ancha tezroq simlarni hosil beradi obyektlarni tanlaymiz buni o'zim hammasini belgilab olsam bo'ladi chunki bular bir birini ichiga kirib chiqib yotgan joyi yo'q agar misol obyektlar ichma ich bo'ladigan bo'lsa ya'ni mana uylar shunga o'xshagan narsalar bilan bir xil bo'lib ichma ich turgan bo'lsa unda u narsa ishlamasligi mumkin ishlaydi lekin sizlarda ko'proq vaqtingiz ketib qoladi hachga o'xshagan narsaga hop mana joylarini olamiz hammasini mavzuni tanlab olib deb baoni bosib boundary osilib olamiz bu boundarylarimizni keyinchalik biza uchta modelni yasayotgan paytimizda ham juda qo'l keladi hop agar uni ham xudo ko'rsatib beradigan bo'lsam hali aniq qaror kelganim yo'q bo'yicha chunki ko'proq topib qo'yishi ehtimoli bor hop bu yoqda yopilinmagan ekan notaman hop mayli yopilgan joylarimizni olib endi yo'q bunisiga teng turamiz Yeah, no, no one else. Öyle. Joo. Sitten sanon mieleen. keyinchalik ham kerak bo'ladi biladiz shuning uchun boundary ya'ni polylinelar bilan ishlaydi o'shanda bittada ekstrud qilib eksport qilib yuborishinglar mumkin avtokadda o'zida agar avtokadda o'zida misol modelni yasaydigan bo'lsangiz Folge. Und dann xato qilmasdan ishlashga harakat qilaylik bir biriga kirib chiqib yotgan tizilib ishchilarni o'zlarini vaqtlarini ko'paytiraveradi hop bu yoqda hozir bizaga boronlari vaqt kerak bo'ladi hozir zelen berganini rostladik shunga bilan ham bitta tovar bo'ladi tanlov hammasini hop isolate objects hop the boundary ya'ni tanladik ya'ni hop mana bu yerda mana yopilmagan joy bor yopilmagan joyi hozir yopib turamiz mana hop veramente bitta jahat tuzib bo'ldi yana xuddi ish takrorlaymiz yana dotni yana kerak bo'ladi shunday rising for offsetda solishim kerak kila deshmasam ekan mana bunday masofaga offsetda solishim kerak set bir ekan bir chiptasini o'chirib olamiz hop o'ndaymiz yo'q tamom bo'ldi va bu joylarni birinchi tez tez qiladigan bo'lsak hop to'rtta joyni ham bittada tanlab olsanglar bo'ladi mana hop mana bu yerda endi ozgincha muammo bor muammoni xudo xohlasa hozir ko'rib chiqamiz yana bitta muammo bor join o'zini alohida qilib yana izolate qilamiz faqat mana eng katta joyi qoldi shunda bizda izolate additional objects clean chaqmoq kesing boundary mana endi ishladi o'sha ichma ich bo'lsa ishlamaydi boundary shunga ham e'tibor beringlar ho'p endi bu yoqda izolyatsiya qiladigan obyektlarimizni aniqlaylik mana navbatda manimcha narsa bo'lishi kerak emas по ham uchtasi bino bo'ladigan bo'lsa ham ham bitta ochuv yo'l qoldirilgan manimcha xato bo'lgan bo'lishi kerak o'sha joyida hop bunaqa qilib oldik mana ozgincha katta maktabda bilimga ketadi alloh xohlasa bu yoqda tomonda ham hozir shunaqa qilamiz hop bunisi ikkinchi ekanda bu hmm. nima olar stadionimizda eng birinchi navbatda e, bittasi yog'i oson ketaveradi keyin u yoqdan aloqali uslub bu yoqdan aloqali uslub bo'lib ishlanib ketaveradi qavatma qavat qilib qavatma qavat qilib ishlanadi photoshop dasturida hop shunga og'zini yopib turib bitta boundary berib yuboraman bu yoq tomonni ham yopib turib hop o'shanda to'g'ri bo'lar ekan mana hmm, yopilmagan holat topdi mana endi mana ishlash kerak va xolos hamma yopildi hmm, mana ishladi buyoqda amut bor amut bor bot bor hop keyin yopilmagan joylar bor mana bitta yopilmagan joydan oldin yopib ko'ramiz xo'sh <sighs> buyoqda isolate additional objects of stream join olam soz bittasini tanlab join bo'lsin hop ishlamadi xdan bo'lmadi bo'lmadi endi object isolation bo'ldi shunda bizda anaqa holat bo'ldi ya'ni e, yo'llarimiz alohida bitta anaqa polilaynlarga aylantirib olindi ho'p endi mana shu chizib olgan polilaynlarimizni hammasini belgilayman boundarilarimizni ya'ni hop asfalt yo'l mana mana shu qismda bo'ladi manimcha ichkarilarda bo'lishi kerak bo'lmasi kerak yana bilmadim hozir endi katta anaqada maktabda bu narsa bilinmaydi chunki bruschatka faqat rangida ozgincha farq qilishi mumkin rangini to'g'irlab yuborsa bo'ladi photoshopda o'sha belgilangan joy rangini to'g'ri orzu bo'ladi o'shanga hozir bularni mana <clears throat> shu holatda izolate bo'laman izolate objects hop mana holat bo'ldi bizada hop endi hatch beradigan bo'lsam hop mana buni hajga o'tkazaman va add select objects bosaman hammasini bilan tanlab chiqaman va ben bu aylanichi içi e, hastalığından kerak emas edi sirkul bosib turib mana bitti. yerdan bitta umumiy qilib chiza olaman aylana mana bu tomondan ham shunaqa olsam yaxshi bo'lishi kerak shunda mana nima bo'lyapti yana bosaman mana bu yerdan kecha qiladigan bo'lsam shunda to'g'ri bo'lyapti mana ho'p mana tanlab chiqamiz mana hop hajni bosib faqat haj mana xohlagan narsalar turaversa farqi yo'qni boshida keyin oxirida salitga o'tkazib olamiz bitta mana sayt korpusi qo'ysanglar faqat bo'laveradi preview ho'p bizlar ham kerak emas joylarni ham belgilab olibdi okey hech narsa qilmaydi buni olib tashlasa bo'ladi olib tashlash uchun mana bittan olib kelib turib mana bitta bitta olib bo'ladi yoki mana sekin sekin qisqartiradigan bo'lsanglar bilmay qoladi e, avtokat qisqachlari sal qiyinroq narsa lekin mayli hozir sevadigincha muammo bo'ladi yoki chizuvni tanlab turib qiyma bosib turib ichkari tomonni ko'rsatib yuborsangiz bo'ladi yani. mana hop trim hop mana bo'ldi Fakat متساعد faqat bu yoq tomonda bizga kerak bo'lmagan joyi ham qo'shilinib ketib qoldi bittaligini entrini bosib turib ishlasib qoldi endi to'g'rilab qo'ya qolamiz qoldi bo'lmadi bu narsa nima qilindi hozir <clears throat> buni eksport qilib mana hop hamdan yana int object isolation bosamiz shunda bizada ham bir maydonimizda paydo bo'ldi hop bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak misol bitta tanlagan narsalarni har safar joyini o'zgartirmasdan eksport qilishga to'g'ri keladi shunga hozir mashtab to'g'ri turibdi bunda mana buni olib kelib turib tanlab hop faqat mana tashqari qovurg'asi menga ko'rinishi kerak emas shunga uni e, def def pointga o'tkazib qo'yaman def point bizada ko'rsatmaydi pechat pechatga bergan ham hech narsa chiqmaydi def point o'tib qo'ygan bo'lsa shunga e'tiborli bo'lasizlar ho'p bundan oldingi anaqada ko'rsatgandim man hozir razmerni tayyorlab olishim e, to'qsonga bir yigirma okey play apply to layout okey play plot hop faqat bitta narsa mana bu faqat xat cho'zib bo'lishi kerak menga delete objects, control 5 va preview there oh, you will you yo'l hop bir yo'l bir yo'l just hop endi qani edi mana qoldirib fotoshopga tashlaymashmi page turaversam ok bosib qo'yasizlar bo'ladi masshtabini kattalashtirishga harakat qilaylik shundoq qandoq tushganmiz shundoq qabul qilaveraylik okey tushdi mana agar kattalashtirib oladigan bo'lsanglar masshtabinglar e, buzilib ketib qoladi ya'ni obyektni masshtabi hop hozir yana bitta narsa biz ham bu yo'lda o'lchab olishimiz kerak edi qalinligini yo'l kengligini to'g'riroq hop surtiraman Teams dendiğimiz metre götürüz. Ben adamım. 18 metre gezerken. 17 metre 40 santimetre. Ben bir atam oynayam. Ahir oh, geçip almaktı. Çok çok 18 metreye doğru geldi benim. 1786. 18 tahminen 18 metre, 18 metrimizni bizleri bir uch sakkiz bo'ladi taxminan hop fathallandi tepalik sloyni ochib tepalik sloyni silajib olaman ism joyga o'tmaysa bilmadim nimadir o'tadi hop cancel bosib turamiz hech unda bo'lmasa raqobat qog'oz emasmi def pointni olib qo'yaman chunki chegarasi hozir kerak bo'lyapti menga qo'ltichat kerak bo'lmasa anaqada o'chirib tashlasa bo'ladi hop preview plot gönder save yes and enter çor fakat nimadir sekin bo'libdi и faylni joy joyiga kattalashib ketib qoldi kelib ketdi negaga hop zavodlar bitish kunigacha bekor o'tirmaslik uchun mana bitta uylarni alohida qilib tushirib olamiz yo'llar olib qo'yaman misol endi bosib turib aniq masofaga surib qo'yinglar taxminan misol ikki mingligi mingani kilometrga surib qo'ydim hop uylarni endi tashlab olishim kerak uylarni tashlab olishga uylar misol o'zi normasi bo'yicha bo'yalgan bo'lishi kerak ekan mana kulrangi bunaqa qarang bo'yalgan bo'lishi kerak ekan ustidan baribir narsa yopishtirarkanmiz o'shanga katta e'tibor berganim yo'q ho'p faqat kesib chiqib endi yopishtirib chiqib qoldi mana shunaqa rangni hozir bo'yab eksport qilib olamiz keyin mana bu ichkaridagi joylarini ham e, ko'rsataman uni misol bunaqa qiyin bo'lmaydi chunki eng tashqisi bor eng tashqisini o'zini olib turib mana shuni bitta bo'yab yuboramiz oqqa bo'yab yuboramiz buni hozir hop qaychi bosaman solid ok mana anaqanaqasi hosil bo'ldi bizda buni pechatga olamiz hozir ikkalovini izolate qilaman bu uy asosi bo'ladi bu faqat buni rangini rang oq qolsa bo'ladi mana select colors tête. Preview. Hop. Backgrounds. Nah, itu teater mas. Ak background'a yatırmamız için. Rengini kola kolamız olsun ya. Eh, nak ada kadar koz yatırmamız var şimdi. Výsledek od sebe. Okay. Ama hala yanlış mı yaptı? Yanlış gibi tushib qiyinroq nimadir Mana nihoyat faylimizga tushdi ko'rayotgan edik ana ahvolda Bizlarga qo'ygan hamma sluylar bekitilgan bo'lganligi uchun biz buni bemalol bo'yab olish imkoniyatimiz bor misol tanlab turib ustidan bitta sloy chizib olamiz mana beradigan bo'lsak mashinani o'zini ichini bo'yab beradi keyin bitta tashlagan narsamdan o'chirib olsak bo'ladi Hop. Mana bu. Mana buni olamiz. Ikki marta beradigan bo'lsanglar, ham rang misol shu o'tmay qo'ygan joylar bo'lsa, hammasini to'g'ri beradi. Bo'ldi. O'chiraveramiz buni. Hammasini yoqib qo'yamiz. mahalda anaqa taxminan tushyapti hozir surmayman chunki hozir suradigan bo'lsam hammasini yana qo'lda surib chiqishimga to'g'ri keladi o'shanga hozir tegmay turaman birinchi mana shuni ustida taxlab olaman buni opacitysini kamaytiramiz yoki opacitysini kamaytirmasak ham bitta soft light o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana soft light o'tkazib qo'ysanglar hamma rangi och bo'lib tushadi ho'p endi yo'lni ham tashlab olishimiz kerak bizada ham bu qora bo'lib tushishi kerak xudo xohlasa ya bu Yazır kerebilir. Okay. Hop, shuni ham vaziyincha o'ynab qolibdi. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Surprise deb oqdi. To'g'ri, pastroqqa. Endi nimadir tezroq chiqib. Hop, mana pastga suramiz. Strelkali bitta surish vazifasini bajaradi. Mana una claviatura di stringere obyektdan uzoq yaqinligiga qarab turib bu strelkalarni ta'siri o'zgarish o'zgaradi to'g'rirog'i o'zgarishi ehtimol emas aniq o'zgaradi ho'p buni ham surib olamiz qo'yib olaymi end object isolation Xo'p, endi eng kerakli joyiga keldik. Oqcha qizilani o'chirib tashlaymiz. Keragi yo'q bizga buni. Yashil hududlarni alohida sloyda olib kiramiz Hop. Bularni turar joylar, ya'ni ichida ham yashil hududlar bor ekan, bularni ham alohida olamiz. Mana. Ham burchaklar ham bor, bo'ldi правильно g'ol xo'sh bo'ldi bularni hammasini belgilab turib oq qora qilib buni mayda yerga Bu ortiqcha joylarini o'chirib tashlayman masalan tepmay qo'ygan chizuvlar uni chekirib qo'ygan chizuvlar mana bunaqa bizga kerak emas Xo'p. Umuman olganda chizmamiz ancha toza bo'ldi. Keyin oladigan barcha elementlarni ham o'chirtiradigan bo'lsam, umuman toza bo'ladi. Xo'sh, men futbol poliyasi bor ekan, buni ham bizga kerak yo'q. O'chirib yuboraman. Faqat atrof kerak. Atrof degan yashil joy. O'chirib yuboraman. Sökerhelvete. Nasıl ilerleyen var var. Hmm, yaptım o'g'lari yo'l bilan mahkubdir o'ynamaydi o'ynaymiz deb qilinadi hop baylash asosiy mantiy tizim hayt ramzini o'chirmayman unda o'zida hayt qilib qo'ysanglar ham bo'ladi control print bosaman window bosib turib ham joyi o'zini ko'rsatib olamiz endi hozir number number okay hmm men ham surilib ketgan desam mana bu o'zi test yotgan paytimda teparoqqa mo'ljallab test ekan markazda turmayotgan ekan mana tezga tushirib qo'ydik endi hozir ularni alohida qo'yib olsak paint bucket tool deb shu bilan videoni nima qilamiz hop paint bucketdan bo'yash boshini ko'rsatib beraman chunki video cho'zilib ketib qolyapti hmm, alohida oldik endi ham ularni paint bucket tanlaysizlar misol o'zinglarga yoqqan rang qanaqa bo'lsa o'sha rangda bo'yaysizlar misol man ohrani olganman taxminan yengislar olaman и o'sha yengislarga bo'yab chiqaman va ancha e, avtokatga hajdan ko'ra tezroq bo'ladi haj qilib ya'ni eksport qilib shunaqa qilib qo'ygan edi mana tez bo'ladi ho'p shu joyda videoni to'xtataman xudo xohlasa keyingi darsda yana ko'rishguncha